Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! So, kamusta po tayong lahat? Ayan, so I would like to share po sa inyo base po sa ating experience paano po i-open ang uh, custom uh, super things po sa ating mga YouTube channel. So, mga hindi pa po nakaka-open ng mga super things, gaya po ng uh, nakikita nyo sa ibaba pag nanonood po kayo ng video, makikita nyo po dyan yung things. Ayan, pag clinic nyo po yung things, ayan, lalabas po dyan yung mga amount and then, uh, pwede, pwede ka na po mag-write ng message kung saan mo gusto magpa-member or mag-send ng uh, amount pwede ka na po dyan uh, ah, mag-mensahe, ah, uh, ano, mag-write ng mensahe. Ga, uh, base po dun sa mga naka-experience or hindi pa naka-experience, dati po kasi pag clinic mo o magpa-member ka, ang lalabas lang po dyan is thanks. Dito po sa new picture po ni uh, YouTube, pwedeng-pwede na po tayo mag-write na anything na gusto nating ibigay na mensahe dun po sa uh, pagsendan natin ng, um, ng channel. Okay? So, dahil nga po i-open na po natin uh, sa mga hindi pa naka-open, ayan, itry nyo pong mag-open. Wala naman pong mawawala sa inyong channel. So, i-open na po natin. Napunta na po tayo sa ating dashboard. So, andito na nga po tayo sa ating studio, no? So, open nyo lang yung uh, studio nyo dito nga po sa ating uh, Chrome dahil dito po tayo nag-open. So, kung gusto mo naman i-desktop, click mo lang po yung tatlong dot sa taas. And then, click mo po yung desktop site. After po nun, i-click lang po natin yung sign dollar. Ayan po. Antente lang po tayo. Ayan. So, uh, napunta na po tayo dito sa channel uh, monetization natin. So, add shopping membership and super. Click nyo lang po yung uh, super. Ayan. Magante lang po tayo. And then po, makikita po natin dito, super chat, super sticker, super things. So, ito pong uh, super things, ayan, so click nyo lang po yung super things, click nyo po yung button uh, para mag color blue po siya. After po nun, ma-open ninyo, automatic po yun mag, mayroon na pong uh, super things ang inyong mga anything na upload nyo na video. So, ganun po, mag-open ng super things. Ayan, so I hope na nag-enjoy po kayo at uh, nagustuhan mo tong video ito. Bigyan mo din din ako ng like, share, and comment at baka hindi ka pa po nakasubscribe. Kaya Ate Melody TV Vlog. Isabay mo na din ang bell button para manotif ka sa susunod kong upload na video. Maraming maraming salamat. Everyone, God bless you to all and mabuhay po tayong lahat. Ingat po!